السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح الخير عليكم أصبحنا وأصبح الملك لله عودنا يا والعود أحمد راح نولوا الحلقات تاع الحياة في العالم ونكملوهم اللي حبسنا في الحلقة الثالثة تاع الفيتنام راح نكملوهم نظرا لطلبكم في الكومنتات انه جواد كمل دير الفيديوهات باش تساعدنا انه نفوتوا شي وقت في هذه الفترة وان شاء الله نكونوا مازال راكم صابرين صبيره صبيره <laughs> ما بقاش قدر لي راه ان شاء الله آه، نكملوا هذه الفتره تاع الحجر الصحي وترجع الحياه لمجاريها إذا اللي شاف ال vlog اللي فات يعرف انه واش حكينا وعلاش حكينا امين كنحكي لكم على برامج اللي قدم المحتوى تاعها مجانا يعني برامج تعليميه وكاع راح دير فيديو روحوا شوفوا راح نخلي لكم ال lien تاعها في ال description. وايضا قناه مروش ما تنسوش تاني تشوفوها بالنسبه لهذا ال vlog قررت اني ندير تحدي بمجرد أن توصلوا الفلوغ ل ألف view نحط الفلوغ اللي موراه مباشره فانا نتحداكم انكم توصلوني لها ال ألف view في ظرف قصير وانتم تتحدوني انه نكون دائما واجد ونكون دائما محضر فلوغات فهذا التحدي بيناتنا يعني باش ننشطوا القناه وننشطوا انفسنا وننشطكم وتنشطوني فماذا بكم اللي يتفرج الفيديو يكمل حتى الاخير وتشوفوا لي publicité شويه شوفوا شويه <laughs> فشوفوا هذه ندخلوا لهذه العائله هنا يا اخي لي ميزيرابل <laughs> اوكي ليتس جو وي بلاي اجمل مكان ممكن تبدي فيه صوره للانستغرام هذا البيت يعني غريب وعجيب بدك تعرفوا عليه راح نتقهوى وننطلقوا ديريكت المغامره ما تنساش طقوس تاع اليوتيوب سبسكرايب طقوس طقوس <laughs> ايوا بارك الله فيكم وهذا اخر يوم لينا مع Ethnic Travel. هذه في هذا البيت أه واحده من قوانين ال low budget يعني السفر بال low budget هو ال breakfast اللي ما تاكلوه فسيو انكم تاكلوا تشبعوا وايضا باش تدوا معاكم يعني لمجه عمر <laughs> عمر اشتكي عمر جوع اليوم ما يدورش بينا ان شاء الله وصلنا الى هذا المكان اجمل مكان ممكن تدي فيه صوره للانستغرام واش هذا المكان راح تعرفوا عليه لكن باش ندو هذه الصوره اللي قلنا نطلعوا وات فوماج قلنا نطلعوا 500 درجه 500 درجه سعر الدخول هنا 100 ألف درهم بالعملة تاعهم لكن كما قلت لكم احنا اليوم الأخير معنا في هذه الأجنسي فهي اللي تخلص على كل شيء يعني كامل المصاريف امين راح نجي نجربوا مع هذا قصب السكري اول مره ندير قصب والله حلو ما شاء الله حلو بزاف تحس بلي فيه سكريات بصح طبيعيه يعني نقلنا لهذا المكان جابونا لنا ترافل جابونا هنا واش جينا نديرو هنايا بعد ما اكتشفنا هذاك المكان وين اخذنا الصور جينا نتنفطرو هنايا في اللوكل وهذه الحاجه اللي راه عجبتني انه الفطور والعشاء رانا ناكلو عند اللوكل يعني عند ناس آه، تاع المدينه فشوفوا غادي ندخلوا لهذه العائله هنايا وراح ناكلو هنايا عندهم هاي تشين Thank you, mommy. Thank, you so much. Thank you. Eki. Eki? No, uh, that's fine. What? What? Tea? Ah, tea. Yeah, tea. No, no, no. My tea is there. Okay, nice. ودودين لدرجه ما تفهمهاش بعد ما كملنا الفور انا جالسين في هذا البيت قاعده تاع تاع دار شي غوله ورا انا قاعدين هذا راه يلعب بابجي وراه يتفرج هنا يتفرجوا ها راه الكوزينه وعن البيت هذا قديم بزاف شوف فبغيت نقول لكم فقط على لاتي كاين بعض المناطق قطريه لاتي تاعهم مر مر لدرجه ما توقعوهاش مر والمشكله انه لما تشرب شويه يشوفوا بلي شربت شويه تجي بالخف تجي تزيد لك هنايا تزيد لك لاتاي تسمى لاتاي ما غاديش يكمل والمروريه ما غاديش تكمل ما عندكش كي تقول لا شغل يجوك هكا يا وليدي زعما شغل جاي لوايا بزاف ف <laughs> الليميتد تي لا نهايه لا وي جو اوكي هاي رانا رايحين للبون تجربه اخرى ورانا نداين معكم بعد ما درنا هايكينغ يعني مشينا واحد 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر وصلنا لهادو البوت راح ندو آه، جوله بهم هنايا فاير وصلنا الى هذا المكان يعني تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله خو انا داخل لواحد الكيف دركا شتي كيفاش داير هكا بين المرا هذه سبحان الله بالمليمتر تعرف صح ثقه بصح والله ما تمشي صح لازم تكون بريد بريد تعرف ثقه بزاف ثقه ومتي عاليه ماشي عاليه شوفوا تحت ما تقدر تشوشي راسكم ما تحسوك شوف لكن نهودوا رانا كاع مهودين ها شوف رانا منبطحين برودة كان الجيل تاعنا يعني من اطيب الناس اذا كملنا مع هذه travel agency هذا اخر يوم معاهم وبالنسبه لهذه الاجنسي فوتنا معاهم ثلاث ايام فيها فيها programme riche يعني غني غني غني جدا وشفتوا كنتوا معنا شفتوا فهذه واحده من الحلول اذا بغيتوا تجوا روحوا مع هذه الاجنسي وهذا ماشي اعلان لهم ولا فقط انه قدموا لنا خدمه مليحه فبغيت نشكركم دروك راح نروحوا لمدينه اخرى تبعد هنا واقيلا واحد 15 ساعه ولا 13 ساعه رانا جايبين الفيتنام من الفوق حتى الجنوب يعني من الشمال حتى الجنوب راح نشرو ال ticket. اوه thank you thank you thank you من اجمل الحاجات في الفيتناميين انه يكرموك بلاتيه وال banane تاعهم <laughs> اوه لقينا بلاي غادي يدخلوا يلعبوا كاين هنا الغلاوين let's go let's go يوتوبيا يوتوبيا يو ار اول ان يوتوبيا YouTubia. يقولها يوتيوب. يوتيوبر Name YouTuber. Name YouTuber. Yes. Okay, let's go. We play. لا عرقنا عرقنا تاع نيشان كي يلعبنا ماتش <laughs> كيما قلت لكم في كل بلاد نلعبوا ماتش شحال شحال جير؟ خمسة خمسة كال هذا خسرنا مروج هاتنا هات هات هات The shower is ready I need a shower Okay, thank you. Bạn trà 10 phút để cho nước nóng You wait 10 minutes to give him hot water. اوكي okay, اي ويل okay, thank you. <laughs> قال لي قارع 10 دقائق باش الماء يحمى لي نيميزيرابل <laughs> نيميزيرابل <laughs> جبناها من سرقناها من الهوس كنا راقدين الصباح سرقها امين هذه على بقات لنا تاع بريكفاست بريكفاست اللي بقى لنا جبناه حنا انا قارع في البيت فاش قلنا اش نديرو ناكلو هذا متوجهين الهويان عندنا 11 ساعة بالبيس شوفوا شكل <laughs> علاش هذا البيس يعني غريب وعجيب بدك تعرفوا عليه ها آه وانا وصلت ركبنا في البيس <laughs> كيما قلت لكم هذا سليبينغ بوس يعني تنجم ترقد فيه ومروش دخل كاين واحد ركب بلا ticket ومروش هو دخل تالي اي خلوه واقف عندكم فرشوله شو فرشوله هنا في الاخير شكرا على وقتك آه، اللي عطيته لي في مشاهده هذا الفيديو ما تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة الفيسبوك والانستغرام سلام